y nace de la necesidad de volver al cuerpo. Hemos llegado a un punto de normalizar el dolor, de sentir que todo lo que nos está sucediendo es normal, y resulta que hay una manera muy distinta de vivir en el cuerpo, hay una manera distinta de vivir sin dolor, entonces bioactiva nace de la necesidad de volver al cuerpo, de tener una conciencia corporal distinta y de sentir tu cuerpo otra vez sin dolor.